mamela ke besenze esiphi sandi u andithi ngoku sizawujonga ke ngoba simbhala njani ne kodwa mamela jonga apha kum onke amehlo apha kum nizawuqale nindijonge kuqala ndithi umntu uba sibhala njani u ne ndizawujonga kweli cala ne siqala entloko sijikele sihle sisike umgca ndizawuphinda siqala entloko sijikele sihle sisike umgca Ndizawuphinda kwesithathu. Nijongile na? Ndiqala entloko, ndijikele, ndihle, sike umgca. Ne? Masiphakamise izandla sonke. Phakamise izandla sonke. Qala entloko. Ndijikele. Eh, kukho umntu olalayo. Sihle, xa buyalalisa lofu. ndisike umgca phinda ndiqala entloko im apha intloko im im im ithi usentloko ne okay jikela uhle usike umgca luthando masiphindeni kogqibela qala entloko hayi qala im apha intloko im apha intloko ujikele uhle usike umgca very good mamela ke iye apha edeskeni ke ndifuna ubhala apha edeskeni yakho qala intloko ima pha intloko ima pha intloko ima ima pha qala entloko ujikele uhle suphakamisa isandla usike umgca ndiqala entloko masime entloko song ujikele uhle usike umgca phinda ndiqala entloko entloko ujikele hayi ujikele uhle usike umca ne ngaphinda phinda qala entloko yes ujikele uhle usike umca okay masiphinde nisonke uqala entloko ujikele uhle usike umca masiphindeni qala entloko ujikele uhle usike umgca masiphinda a uqala entloko ujikele uhle usike umgca very good ne okay jikela uzawubhala ke ngoku lo mntu ulapha emqolo kuwe omnye makaze ngomqolo oyi-one makaze nomqolo eke ima iza ngomqolo eke yenzani kanjena jongana jongana jong uqala entloko not entlokweni yakhe kodwa ndithi uqala entloko ujikele uhle usitye um phinda phinda kulaa mntu uyi-one phinda hayi zintle sinikulu uqala entloko ujikele uhle usike umgca very good akujike ke ngoku omnye uzawuphala komnye ke ngoku uqala phi entloko hayi hayi subrasha intloko yakhe uqala entloko ujikele uhle usike umgca good phinda qala entloko thetha kaloku xa ubhala qala ujikele uhle usike umgca masiphinde uqala entloko ujikele uhle usike umgca okay masibhale emoyeni kokugqibela ke ngoku jonga apha kum jonga apha kum qala entloko jikele uhle usike umca ne okay mamela ke ne masiqale senze ipattern kuba kaloku ipattern iza kunceda into yoba uqhele ukubhala msinyane andithi ne tsibumca masitsheni qala intloko good okay im senze ipattern ithini ipattern good okay yabona uba ndiphele ekugqibeleni kwephepha lam ne yabona ndiphele ekugqibeleni okay ne masiyiphindeni kwakhona ujikele uhle mm, andithi qala entloko uhle dyanishi ehe eke mamela ke phambi kwenu ndinibhalele ezi ncwadi ndiniqalele apha ezincwadini zenu kodwa ke phambi koba siqale lungisa indlela ohlala hlala kakuhle hlala kakuhle okay jonga apha kum because uzawubhala ndithi ngaqala uzilungise ke ngoku ngazilungiselela ubhala ngazilungiselela ubhala kazilungiselele ubani kazilungiselele ubani kazilungiselele ubani okay uhleli straight andithi uhleli ngqo menqo andithi okay asiwomishe izandla zethu ya sifuna ubhala kakuhle ndithi yes siyawomisha ne siwomisha izandla zethu okay mamela ke igroup leader iphi khupha ipensil unike umntu ipensil khupha ipensil unike umntu ipensil thatha incwadi yakho om mamela ke uyifumene ipensil phakam phakamisa isandla ukuba uyifumene ipensil phakamisa isandla ukuba uyifumene ipensil group leader please ndicela ukubuyisele zonke izinto ezimima ziyabuyisela kuloo box good yho jonga encwadini yakho ke ngoku uyabona uba ndikuqalela iphethin uyayibona uba ndikuqalela iphethin but ndiyeke phakathi uyibonile ubona uba ndiyeke phakathi uyabona uba ndiyeke phakathi kule phethin ndifuna uqhubekeke ke ngoku um uye ekugqibeleni uzawuqhubekeka nephethin uye phi ekugqibeleni uyayibona iphi qala masiqaleni sugoba sugoba sugoba xa ubhala qala phezulu uqala apha uqala entloko ujikele uhle yeke uqala entloko nantsi kaloku sendikuqalela nantsi uqhubekeka ah, nantsi ipattern yakho yabona uba sendiqale uzawuqala apha uzawuqala uzawuqhubekeka nala good good uqhubekeka nalena luthando yabona uqala entloko ujikele kuhle kungawo nantsi ipattern uqala entloko yabona uba ndikwenze nje uqala entloko Ngibambe kakuhle ipensile kamandi yeke yihla yihla ibe njeni ucela irabha okay manza kukhangelela ngoku irabha yeke ibambe bamba kakuhle ipensile bamba kakuhle ipensile bambe kakuhle ipensile yakho yeke very good ibambe kakuhle uqala entloko ujikele uhle yabona uba funeka ibe njeni so uqala entloko yenza so uthi so uqala entloko ujikele uhle yenza apha ke ngoku le uqala entloko uqala entloko ujikele uhle very good phinda uqala entloko ujikele uhle good qhubekeka ke aniyithanda irabha mani xa ubhudile beka umnwe uqhubekeke ndabuya ndikuphathela irabha beka umnwe uqhubekeke ndakunika irabha ndizazokurabhela late not ngoku kuba ngoku nonke nicela irabha so uqala entloko ujikele uhle ubeke umnwe uphinde uqale entloko ujikele uhle asikanqumli andithi sisenza ngoku iphethin sisenza iphethin yodwa eke ubambe iphinda um Eh? Good? Yes? Siza, siza uyake ngoku. Okay, good. Good. Bayigqibile abanye ipattern. Abanye bayigqibile ipattern. Ah ah, sikwenza ezinye izinto. Abanye bayigqibile ipattern. Okay. Sizawulandela ke ngoku senze bani? Kulandela bani? Senze sibhala uf ke ngoku epheleleyo andithi? Andithi sibhala uf. Okay. Beka umnwe, uqale entloko, ujikele, uhle, usike umgca. Beke umnwe kwakhona uqale enye. Good. Ubambe kakuhle ipencil. Yeke, uyibambe kakuhle kakhulu. Xa ubhudile ne, umisa uzagrabhele pha, not ngoku ne. Kuba ngoku bazozifuna bonke iirabha. so ngokuqhubekeka uthi okay yimenze boy qala entloko kuhle ujikele bekumnwe qala entloko kuhle ujikele a-a mhla straight kaloku sukwenzela okay phinde ubeke o oh, wena ungene straight aqalanga ngepattern yenza uhle aa kungangotheni ulala phezu kwencwadi jonga ulala phezu kwencwadi wena mm. ithi so beka umne uqala entloko yim uqala entloko ujikele uhle uzoma a andithi beka umne kwakhona sike umnci good yenza iye sikumgcalana sikumgca ngathi ndibona good